đứa con evet dayan daha devam et. Amca devam et. Bak şimdi diyoruz. Ondan belirli işlemiz lazım. Buyurun. Buyurun ilerleyen. Abi devam et. Devam et abi. Devam ediyoruz bayanlar. Ha, o da mı? Bak. Bak. طبعا دوام منه ياخذ مسك دوام منه دوام منه دوام منه دوام منه bu da çekim yapma duvar böyle ben öbür duvar böyle rahmetullahi ve Mezellahi Resulullah diyorlar. Tazelerin üstüne atamıyorum diyorlar hanımefendi.